Для того, чтобы сделать профилактику суппортов, нам нужно полностью снять суппорт из кабу суппорта. Так как это все влияет на тормоза. Все думают, что закисли направляющие, а в данный момент у нас позакисали колодки в направляющих. И потому они не могут свободно двигаться в суппорте. Для того, чтобы хорошо и качественно почистить суппорт, нам надо снять скобу. В данный момент, как мы видим, грязные направляющие самих колодок. Не направляющие суппортов, а направляющие самих колодок. Почему нужно делать профилактику? Потому что забивается вот здесь вот. И когда вы давите на педаль, поршень давит на колодку, но сама колодка не движется из-за грязи. Это надо почистить и смазать для того, чтобы колодка свободно ходила в своих посадочных местах и были исправны тормоза. После того, как почистили направляющие колодок, чистим посадочные места на самих направляющих, так как там тоже собирается очень много пыли и после влаги образуется ржавчина. После того, как мы почистили посадочные места самих направляющих, тонким слоем наносим легонечко смазку для того, чтобы здесь меньше собиралась влаги, а не образовалась ржавчина. Мажем чуть-чуть, чтобы сама смазка не попадала на тормозные колодки, так как если колодка промаслена, то торможение у нас ухудшается. После того, как мы установили направляющие в посадочные места, для лучшего движения колодки при нажатии на тормоз смазываем чуть-чуть медной смазкой сами направляющие, чтобы колодка лучше двигалась по самой направляющей. Не сильно, чтобы смазку не разбрасывала ни на диски, ни на колодке. После того, как мы помазали, почистили и помазали направляющий колодок, переходим к направляющим самих суппортов, по которым движется сам суппорт. Как видите, смазка изработанная. Вытираем старую смазку, которая уже потеряла свои свойства с самой направляющей. И по максимуму убираем смазку с самой скобы, где движется направляющая, для того, чтобы дать туда новой смазки. Ложим чуть смазки в резинку, для того, чтобы, если будет попадать влагу, смазка будет отталкивать влагу и не будет давать попадания в саму систему. Там, где вытерли смазку, добавляем новую смазку. Скобу те места, в которых двигаются сами направляющие. После этого мажем саму направляйку. Можно поменять колодки, не касаясь этого, но в дальнейшем это приводит к кисанию направляющей в самом суппорте, так как при торможении суппорт греется и смазка выгорает, теряет свои свойства. И направляющие в суппортах закипают. Это заканчивается очень плачевно направляющие просто обламываются. И это может привести к замене самой скобы. Так как вторая направляющая у нас осталась на суппорте, а не на скобе, мы тоже ее вытираем от старой смазки. Наносим новую и переходим к установке самой скобы уже на машину. Скоба установлена уже на автомобиле. И мы ставим суппорт на место. Как будет видно, суппорт, суппорт очень легонько движется в своих направляющих и не подклинивает. После того, как мы установили скобу, вставляем саму колодочку, и мы видим, что она ходит в своих направляющих очень великолепно. Не так, как было до этого, до профилактики суппортов